io come infogiassi, infogiassi perché, perché di una parola proprio paesana, che volevi sempre andare avanti, malgrado le difficoltà, e per noi di, di, oggi di, di comporre un disco è stato, è stato abbastanza, abbastanza, difficile per via di, di, di, di mesi, ma ci siamo giunti ed è qui che ci ha dato una forza ad avanzare la nostra cultura e la nostra identità e i messaggi che noi volevamo passare. your glory. All'Uraene, come a Nadura, Ugursu è assai vicino a terra e a Natura e soprattutto se stato con tutti, con tutti questi voghi che sono picciati e di nuovo tutte le betonizzazioni che noi troviamo oggi in litorale e, e noi, le nostre canzoni, le nostre canzoni danno, danno un fiato, vogliamo dare un fiato a quelli che si battono di maniera udinca contra, contra tutti, con tutto questo aspetto negativo della Corsica. La lettera F come a voi, perché chi aveva volontà di si impegnare con fede e ardore, noi non nuova società corsa che non vogliamo, dunque moderna, tenendo sempre i valori dei nostri antenati, siamo pronti, siamo pronti a a, a portare i nostri messaggi di di vede, d'amore, di libertà e di pace attraverso il mondo intero, attraverso in ogni luogo. E sta voce giustamente ci permette di cacciarsi i pensieri e di sempre infugiarsi. mezzo alla mia gara montagna, Paraiso e verdura Campo d'acqua e di lucagna Tutto mi bordiana natura, Aviada e agastagna Altro non ha più primura Que tante vite in città Curisoa ci Rie più felicità dei nostri paesi nasce a prosperità a chi su mena le sorprese Mas começa o rio vai Qui di qui su in ladia dia i Rivomba sempre a tribiera Nel iscovo i vestiti fatta ogni fatonireskera Boreanacqua isovini Arrazzare la sua bandiera Ascumesso uva Qui di sta, qui di compare Alors, où comme comme usent, parce que quand on est on use une autre région qui qui est présente dans le jeu de course, si vous dites que la que la rédima doit avoir des courses bien des siècles et siècles, que la zia est de la bonne, comme de la joie, est de on est au qui tire, et eh. e pour parce qu'on on a mis casolo J'aurais dû due, due note di musica, un commercio per fare quello in caffè, di qualcosa che gli, che gli è scolpito, stampato, impresso nella nostra identità. C, C per cultura, perché chi è un gruppo Latratio è un gruppo di militante culturale. Teniamo e teneremo sempre la stessa andatura che prima. Non siamo mica qui per farsi lavorare, arricchiscesi in ogni serata Ma veramente scopo di Urupula Tratio e di Isomembri è di tramandare questa cultura, di farla valere che l'Asia qui in Corsica o non scende d'altro. E come insegnare, perché compriamo essere così impegnati nella società corsa senza pensare a somigliare bella bene, in trasmettendo dunque i valori per, per nuove generazioni a bene. մորտասու à A, comme un parce qu'apprendre, euh, c'est aussi dans notre euh, concept euh, au sein de la Tratio, avec cette idée de constamment être ouvert sur les autres au travers de nos différentes rencontres musicales, ici en Corse, mais aussi à l'extérieur. Quand on se déplace et qu'on a l'occasion de rencontrer d'autres cultures, d'autres peuples comme en décembre, on se déplacera en Sardaigne euh, autour euh, d'un concert sur la polyphonie, euh, ce qui nous permet d'apprendre de l'histoire des autres et d'avancer dans notre musique, mais aussi à titre personnel, d'apprendre des autres.